結局クリコ自分がこんなに変わりましたじゃな、うん、それでも好き好きにか習慣にしたんだもんあ그후、기희。そし여러분안녕하세요クギカプレククリコ입니다김경식입니다항나치가기마시다もう虫がが多いな季節がなりましたけど今日は私たちが話したいと思いますものは外国人として聞きたい意見なんですけど、はい、韓国人と付き合ってクリコ自分が変わった習慣とかを聞いてみたいなと思います ますありますまあ何個かはあるよいいポイントもあるし悪いじゃないんだけど、うん、ちゃんと頑張んなきゃなって思うポイントもあるし출발그후기これ宿舎についてなんですけど、うん、炭水化物をよく食べるなっていうのが習慣になりました、うんうん、遠距離恋愛してる時はスープだけとかっていうのだったけど絶対ご飯を食べるから一緒に食べるように なりました。韓国ではちょっとこんなことわざがありますみたい韓国사람은밥심이야。韓国사람은밥심이야。韓国人の本当ご飯が大切。本当。私みたいな人がイコール日本人ではないけど、ご飯よりも今日ゼリーだけでいいやとかっていう生活をしてたから、うん、チャキがよく私にパンもごっそとか聞いてくるじゃん。今もう私の方からパンもぐかそれ話してしまうぐらい。大切になったね。 うんそうそうかも一緒に同棲して特に食べるようになったんですよだから結果として太りましたでも、まあ、優しいから「 <laughs> デジみたいなのないじゃんクルックは前も話したけど最近私が太ったになったら話してくださいって言ったじゃん、うん、それで本当に太ったみたいなら話すよ、うん、今話してもいいですか <laughs> 綺麗ですあなたは綺麗です、はい、これ話してないニンニクの重要性をがすごく大事になった本当だこれ私本当に ニンニクってチューブでしか使ったことないのにわさびみたいなバヌールを1つ買って1個使えなかった人間が、今1か月何個食べれるの本当にこのニンニクは刻むしするしスライスするしかじむし、うん、特に今私が家で韓国料理よく作るじゃなジャンとか고춧가루는それで作っても뭔가韓国味がないやでもそれがニンニクや でもこれってチャギニカ韓国人はみんな韓国人は私考えでみんな네니ニ코が好きは好きけど、今、私와테시가니で1年住みながら特にもっと好きになった、それ그래서제가요리를만들어도그러니까다음날중요한약속이있으면안먹어요그요리를バネルとかそういうのって美容効果もいいいいのあいいっていうのがすごい皮膚の調子がいいのそれはありがたいよやっぱりその韓国薬味使うじゃないですかああいうのたくさん食べる国だからあみんな肌が綺麗なんだなっていうのはう すごい思日本人あんまりニンニク韓国より食べないですけど、うん、居酒屋とか行ったらニンニクこのあるじゃんニンニク隣にはなんか精力にいいとかなんかそんなことがあるじゃないサムギョプサル食べた日あれあの日 一と視聴がしたいんで日本人はニンニク匂いにちょっと大切な人たちもそんなじゃない、うん、それならクリコも私ニンニク匂いあるのマジである本当にある食べてる時は全然いいんだけど、うん、寝てる時にの時のすごいニンニク扇風機みたいな別に嫌とかじゃなくてそれって夜上手じゃないの <laughs> 化粧が変わったクリコの、うん、確かに確かに、 게임해야지만말해주세요옆에있어요前私ってこんなカールの人形みたいな長いまつげと、こんなチーク、うん、ピンクの、ちょっと可愛いメイクが多かった。今は韓国の化粧品をアイシャドウとかにしてもリップとかにしても使うようになったっていうのと可愛いメイクよりもちょっとセクシーなメイクを頑張るようになった。 そっちでも着よう一番最初に私が韓国行った時みんなから日本人みたいって言われたんだけど、うん、最近行った韓国の時は、うん、店の人に「ハジャジオディエよ」そしたら「おはい韓国人と思いました」って言われることが多くなったぐらい한국사람같아그랬구나근데진짜뭔가어때요약간일본인같나그독자아니근데한국사람같아그렇구나단단좀변화してきたとあちょっと맞아맞아맞아確かに確かにンスをどんな時もつけるようになりました。はあ。 多分これニンニクと同じかもしれん無臭が大事日本人って口からも匂いがしないし、うんうん、香水もつけすぎたら、うん、おいしいあそれそれはおいしい気持ち悪いし、うん、匂いがあるっていうところをいいと思ってなかった今までだったけどチャギがよくつけるじゃん私の本当本ヤンス好きだからヤンス紹介や겠다그러니까가장많이쓰는딥티크아두번 キャンディーこれディオールですけど、ミスディオールチャイのお母さんからパクった <laughs> 私が향수を大切にするから私彼女も향수をしてくれたらありがとう大人っ っていうのに意識するようになった韓国人と付き合って可愛く見せようみたいなよりは、うん、綺麗に大人っぽく見せようみたいなのが強くなった気が、ね、確かに日本の文化とかそんながちょっと可愛いを大切にするみんながそうなんかパーカーとかも可愛いとかモコモコしてるのよりヒールのあるセクシーなものとかでも逆に例えば韓国では友達に私彼女모ならば「이제와타시카노주야だ」これが褒めますご ちょっと曖昧な時귀엽ね曖昧時ちょっと可愛いって話してから、ね、子供っぽくっていうか、うん、アニメキャラじゃないけどちょっと可愛いみたいに言われる方が好きな人はいるからママになっても可愛いみたいな人は多い 限とかその連絡とかについてとかも同棲したらもっと変わったかなと住む前とかはなんか連絡もまあ今よりは少なかった、豆じゃなかったから別に連絡しなくてもいいやみたいな感じ、今結構私の方が連絡したり愛情表現についても恥ずかしさがだんだんなくなってきた気がする、なんか人前で手つないだりするのも前はみたいなところがあったけど、 最近はもうちょっと散歩に行くのももうずっとこんな感じで日本人のカップルがそんなにベッタベタはしてないから、うん、私たちが日本にいたら若干は目立つよね、うん、スキンシップだけで目立つじゃないな私たち見ますよ今仮面で見ますば얼마이顔が大きい結構韓国人の男性って、例えば森をセットしたら、うん、結構おてっていう時に最初が「あ かっこいいねぐらいだったら満足しないよね <laughs> ただあるあるあるその褒める時に今は具体的に褒めるとか、さっきのヘアスタイルはここが変だけどこれはここがもっといいとかめちゃくちゃディテールに話すようになった本当だこれねくにゃを褒めるんじゃダメなんだって思うようにこれは、本当に一緒に住んでてなんですけど、うん話をするよりさせてあげる どういうことヨジャニカ話まにハゴしっちま、う韓国人男性は自分の話を聞いてほしいそんなのがすごくあるかそれね韓国人だからかなでもナムジがちょっと話が好きじゃないイメージがあるからもともとだからヨジがわーって話してしまうけど緊張してきたからかなわかんないけどあれ근데뭔가に聞いたら、라뭔가私뜻이간게이미的でも日本ちょっと男性たちがあんまり話せないん것ちょっとクール感じがしますよ、 닌가韓国でもそんな人多いは多い多多いけど金魚式に関して言えば、話を私がするよりさせる時間を増やした方がいいなそこで「わあすごい!」とかそれでプラス褒めたら、もっと気分が良くなるあその時でも焼肉全部買いました私が外国人として韓国人と付き合って変わったポイントについて話しましたんで、うん結局クリッ고自分がこんなに変わりましたじゃな、うんそれでも好きいや好きにか習慣にしたんだもん ああこれ鳥肌立ちましたね、う変わってくれて本当ありがとう아니요아니요왜は習慣だからあそれでも私のためこれ自分が変わったポイントだからでも思い出さないとわからないぐらいだった気づいたら習慣になってたみたいなそれぐらい幸せだから、うん、지금까지봐주う。서감사합니다감사